see guys we are in a big loss and we have to get a man that can handle our company and we need also a watchman because one yesterday one man came to my office and started beating me like this only sir may i come in may I aa yeah yeah please come sure thank you sir नमस्ते सर हाँ हाँ नमस्ते से वॉट सर वॉट अरे वॉट मतलब बोलो क्या काम है अच्छा अच्छा काम सर काम तो कुछ नहीं हम ढूंढ रहे खाली सर हम यहाँ नौकरी के लिए आए हैं क्या नाम बताया तुमने अपना सर माय नेम इज जिगर हाँ, जिगर हाँ तुमने देखा अपील की थी बॉस के लिए तुमने बॉस के लिए अपील की थी am जिगर माय नेम इज जिगर हाँ तो जिगर पापा का नाम बताओ सर हम तो पापा को पापा ही बुलाते नाम से तो नहीं बुलाते अरे नाम तो होएगा ना भले बोलाते नहीं हो तो भी सर नाम तो सबका ही होता है तो पापा का नाम कमलेश कमलेश हाँ तो मम्मी का नाम बताओ सर वो उनको पता अरे मतलब मम्मी का नाम नहीं पता है सर पता तो है गुंजन हाँ तो तुम कहाँ से बिलोंग करते हो सर अब तक तो घर से अरे मतलब कहाँ से जगह जगह नाम नाम होएगा कोई प्लेस का सर इंडिया अरे भाई इंडिया में तो हम भी है स्टेट बताओ स्टेट स्टेट फिर सिटी सर हम तो सॉलिड स्टेट अरे बैसाख सर बैसाख मतलब बैसाख मतलब भैंस की आंख सर हमारे गांव में तो भैंसों की दो आंख होती है जाने दो जाने दो छोड़ो जगह वगह पूछने नहीं जाने दो कल से नौकरी पे आ जाना वॉचमैन की नौकरी ना की बॉस की सर हमने तो बॉस की दी थी अच्छा हाँ ठीक है कैंसिल कर दीजिए सर पगार हाँ पगार है सत्रह सौ सॉल के कितने ऐसा ही पूछना चाहते हैं साल के नहीं मंथ के मंथली वाइज सत्रह सौ रोज सुबह ड्यूटी पे आना पड़ेगा छह बजे ठीक है और कुछ भी हुई अगर मिस्टेक तुमसे तुम्हारे पैसे सारे कट ओके ठीक है सर चलते हैं हमारा नाम है जी